É uma a oportunidade de estar aqui hoje é, mostrando o projeto é, para vocês. Né. Então, é, o intuito do né, nosso objetivo é explicar o que é o robô e, principalmente, quais as fases, como a gente conseguiu chegar até aqui. Tá? É, hoje, vamos dizer assim, os colaboradores mais próximos somos nós seis aqui, né, o Diego, está com o operador de áudio ali na mesa, o Elan, está aqui na frente, desenvolve PHP, Vigor, né, também é engenheiro eletrônico, ajudando na construção da parte robótica. O Karen, que não está aqui, mas ele está lá fora, vai estar tá junto com a gente como impressora 3D, né, que é do pessoal do, do Rio aqui. E o Ian, o Ian está aí também, chegou, que ajudou a gente na parte do Arduino. Tá? Mas o que, que é e como surgiu a ideia de uma da Alegria? Tá? Então, eu vou estar meio contando uma história aí para vocês. Surgiu, na verdade, no final de 2015, eh, o Ricardo Caspiro, que ele é eh, o presidente da SEPS, estava fazendo uma palestra, um evento aí que teve aqui na Baixada Santista, e eu entrei em contato com ele né? Na, na, palestra o tema era o pessoal tinha que começar a criar tecnologia, desenvolver tecnologia Tá? E eu, como engenheiro e professor, eu gosto muito disso, de criar dispositivos, fazer as coisas funcionarem. E eu conversei com ele e falei, olha cara, eu estou já há uns dois anos, desde 2012, 2013, tentando né, motivar pessoas dentro da universidade do aula para eles criarem a própria tecnologia. E eu tenho sido frustrado em cada tentativa minha. É uma dificuldade tremenda. E o Ricardo deu seguinte ideia, falou, olha, por que a gente não tem de alguma maneira lançar um desafio, uma espécie de uma Olimpíada Hacker. Né? Falar, ó, quem conseguir fazer isso, né? Isso várias ideias, de premiar, premiação de dinheiro e tal e tudo mais. O Ricardo tem bastante espírito empreendedor, né? Vamos achar patrocínio, então seria legal. Mas, dentro das condições que a gente tinha, a gente chegou uh, à conclusão que a gente tinha que desenvolver um projeto, né? Que esse projeto, já que a gente não ia ter um prêmio de dinheiro, que pelo menos as pessoas se identificassem, né? de uma maneira altruísta, de uma maneira que fosse ajudar os outros. Daí surgiu a ideia de um robô da alegria, inspirado no, na ONG chamada Doutores da Alegria. Tá? Então, o objetivo final, não é o objetivo principal, mas o objetivo final do robô aqui da alegria é, uma vez ele finalizado, bonitinho, a gente vai mostrar o projeto 3D que a gente tem para ele, é que ele seja utilizado pela ONG Robôs da Alegria. E o projeto todo open source né, e open hardware também. Então, open source, o código todo a gente está disponibilizando e open hardware, porque todos os diagramas de como fazer a construção também, a gente vai estar tá também disponibilizando para que depois uma, sei lá, uma ONG que trabalha parecido com o Robô da Alegria, um hospital que faz esse trabalho com criança lá em Manaus, né, um outro estado, vai conseguir puxar isso na internet e construir o mesmo robô. Tá? Então esse é o nosso objetivo, não o principal, mas seria o objetivo final do Sombor. E no meio do caminho existem outros objetivos, que são o quê? Fomentar a, a, a criação de tecnologia, né? o desenvolvimento de tecnologia. É, eu, pelo menos esses dois, an dois anos antes de 2016, entre 2013 e 2014, tem até no Facebook lá um, um, uma comunidade chamada Santos Hacker Club, que eu ajudei a montar e fomentar, a gente vai colocando notícias mas o pessoal fica só naquele, naquela de postar, de curtir, de comentar, ah, que legal, tal. Aí quando você fala, não, vamos construir então, aí poucos que ficam realmente com vontade. Ou... E eu acho é um negócio muito é, é, particular aqui da nossa região. Porque em São Paulo a gente tem várias iniciativas, né? principalmente eu falo do Garoa Hacker Club, né? Garagem Fabilado, são iniciativas aí do mundo maker que consegue reunir uma galera enorme, quantidade de pessoas grande ali, tentando desenvolver os seus próprios projetos ou projetos em comum. Então esse foi, o ideia que surgiu a ideia, vamos construir um robô sobre o tema aí né, de um lado mais altruísta, tá? E no meio do caminho a gente vai desenvolvendo a tecnologia, tá? E vai fomentando a tecnologia junto com as pessoas. Aí a SEPS montou um logo e falou, desafio 2016, robô da alegria. Né? Eu fui até a SEPS, que é a Associação Startups Empreendedores da Baixada Santista, falei lá um pouco sobre a internet das coisas, fiz uma demonstração lá com o Raspberry Pi, na verdade, né? que, que é, não é o que o Robô da Alegria usa, o Robô da Alegria usa o Arduino, para vencer motivar as pessoas, a gente lançou esse desafio. Fizemos a primeira reunião, a gente conseguiu um espaço lá no SESC, né, e fizemos uma primeira reunião em janeiro de 2016, janeiro desse ano. Juntou bastante gente. Né? Alguns ainda estão no grupo, outros participaram só da primeira reunião, tá? mas foi uma primeira reunião bem produtiva. Foi uma primeira reunião que a gente falou bastante da parte de concepção do projeto. O que, que a gente vai construir? Vai ser um robô de 2 metros de altura, vai ser um robô né, pequenininho que vai ficar pulando na mesa? A gente não tinha essa noção. Foi aí que a gente envolveu também, chamou o Alexandre Cortez, que é um dos organizadores aqui do evento, né? que ele trabalha em uma ONG que nem essa, não é, não é os Doutores da Alegria, mas é uma ONG parecida que trabalha com esses voluntários. Né? E aí ele ajudou, ele foi o nosso chamado Product Owner, né? quando a gente trabalha com a metodologia Scrum, ele foi o dono do projeto. Ele que foi nosso cliente, vamos dizer assim, ele que foi passando instruções. Falou, não adianta fazer um robô grande, porque lá nos hospitais não tem muito espaço para ele ficar transitando. Né? Os leitos são, são muito pequenos não pode ser tomada, porque é uma. Ó, eu tento ligar o amplificador lá para cantar, no hospital é um quarto achar uma tomada, então tem que ser autossuficiente, tem que ter uma bateria. E aí a gente começou a elencar vários requisitos, vamos dizer assim, para o robô que a gente queria construir. Saiu um primeiro uh, layout, né? saiu um primeiro desenho, não sei se dá para ver mais ou menos aí. A ideia era ser só uma cabeça, né? com os olhos mecânicos mexendo e sobrancelhas, e um tablet, segurando ali um tablet para a criança poder ficar ali interagindo. Esse foi, foi primeira, é, o primeiro rascunho, a primeira ideia que a gente teve. Tá? Dessa primeira ideia, né, já passava ali um mês, em fevereiro de 2016, em janeiro saiu todo mundo motivado, todo mundo falou, ah, vamos fazer, vamos acontecer, vai, vai, não sei o vamos construir né, um novo robô e tal. Pá. De repente, as nossas listas de discussão, lista do WhatsApp, ninguém mandava mais nada e tal. com um marasmo quase que, que completo. E nesse meio tempo, o pessoal só discutindo como é, ah, como é que a gente vai fazer o layout. O pessoal todo não, na verdade, uma ou duas pessoas só ali, fora das nossas listas de discussão, que acabavam lá discutindo. Aí a gente sentiu esse, essa falta de interesse. Foi um mês, um mês e um pouquinho aí, com muita falta de interesse. O robô ficou aí pensativo, né? E o tempo indo embora. É, foi um momento que a gente até achou que falou, isso foi fundo de palha, isso aí não vai acontecer. Né? Aconteceu é, isso mesmo de verdade. De fevereiro, que a gente conseguiu sair né, e trazer para março foi um primeiro layout né? que não foi um layout colaborativo com muita gente, porque o pessoal realmente deu uma parada de contribuir, e aí uma ou duas pessoas se reuniram, né? e aí vai até o, é é o Guilherme, né? que trabalha com o Diego, um colega nosso, que ajudou a gente a fazer esse primeiro rascunho do que poderia ser o Robô da Alegria. E aí a gente falou, ah, legal, o tamanho é pequenininho, em vez de ser mecânico, seria difícil fazer aqueles olhos mecânicos, a sobrancelha mecânica mexer, a gente pensou num painel de LEDs, né? Então a gente vai expressar a face através dos LEDs, o, um tablet na barriga para a criança interagir, umas rodinhas para ele poder andar, então daí surgiu, e a gente conseguiu fechar mesmo a ideia do modelaria, foi em fevereiro, é, desculpa, foi em março, né, na nossa segunda reunião. Né? Na segunda reunião, o pessoal foi lá. Como é que foi também essa segunda reunião? Essa segunda reunião foi marcada, o que, que a gente conhece? Né? As pessoas que estão no grupo, estão o Ian, o Elan, estão até aparecendo naquela foto lá, eles já sabiam mexer com o Arduino, sabiam mexer também com o módulo HC05, 06, que é o módulo Bluetooth. Aí ele falou, legal, então vamos aproveitar esse conhecimento que a gente já tem e aí a gente vai fazer uma integração entre o tablet e o Arduino via Bluetooth. Vai ser é o primeiro passo para a gente conseguir começar a construir o Arduino. E aí nessa reunião a gente estava fazendo isso com a protoboard ali e fazendo um código para o Arduino para trabalhar com Bluetooth fazer essa interação não tinha face, não tinha nada, a gente só tinha ali, é, mandava um sinal, uh, por exemplo, 01 para o Bluetooth, e o Bluetooth né, fazer um LED acender ali no Arduino, Né? Então a gente estava testando essa comunicação aí entre Arduino e Bluetooth. Tá? Uh, em março, depois da segunda reunião, a gente precisa fazer a parte da fase. Né? Vamos de alguma maneira fazer esse, essa fase acontecer. Aí eu particularmente consegui montar esses primeiros dois olhos, né? E o engraçado foi essa reação que deu esses dois olhos. O, o grupo, né, que eu falei para você, de fevereiro para março, deu uma queda de, de produtividade, que não é nem produtividade, queda de interesse mesmo, as pessoas parecem meio que se afugentaram, mas quando a gente, eu peguei esse, essa foto, mandei para um grupo do WhatsApp que a gente tem, né, e depois mandei esse videozinho aqui simulando esses, esses olhos, né, isso gerou né, coincidentemente ou não, sei lá, mas parece que eles começam, o pessoal começou a se movimentar e falou, olha, é possível fazer, já, dá, já parece que já tem alguma coisa viva ali, já deu uma motivação maior e a partir daí de março, realmente, a gente conseguiu produzir mais coisas. E aqui esses olhos, só tem o Arduino, é só a programação do Arduino controlando aquela matriz de LEDs. Era só isso que ele fazia. Né? Não tinha nenhuma integração de Bluetooth, de Wi-Fi, como a gente tem hoje aqui. Tá? dali, desses dois olhos, surgiu uma primeira versão aí, que a gente brincou chamando versão Minecraft, né? Meio quadradona dele. Eu queria testar para ver como é que ficaria realmente as pastas. Aí eu peguei um papelão, uma caixa de papelão que eu tinha, e aí cortei e colei a minha matriz de LED para começar a ver como é que ficariam é, essas pastas. Né? O, uh Guilherme, né? Além de fazer aquele layout, ele também desenhou todas as faces para gente, para demonstrar emoção e tal. E a gente precisava programar essas faces aí, tá? Aí já na nossa terceira reunião, lá em abril, né? Já tá ali com ele, com a face é, montada, né? Com Minecraft. Aí está o Diego, o Diego já também se empolgou, começou a fazer um aplicativo né, utilizando C Sharp, né, que você precisava utilizar naquela época. Né? para fazer a comunicação via Bluetooth com o Arduino. E aí ele começou a testar algumas faces, né? Ele montou lá uma interfacezinha é, gráfica com C Sharp, e aí eu quero a face dele contente. Aí comunicava via Bluetooth e mudava a face do, uh, do, da versão Minecraft aí, né, que a gente tem do robô. Tá? Então, toda a progressão do projeto ela foi feita no tempo livre das pessoas. Né? A gente não está aqui representando nenhuma, é, nenhuma empresa, nenhuma instituição de ensino, cada um tem os seus afazeres fora do projeto. Né? A gente consome nosso, pouco do nosso tempo livre para contribuir um pouco para o projeto e durante as reuniões é que a gente tenta consolidar as coisas. Que nem eu montei lá a face, o Diego naquela época montou o aplicativo C Sharp e aí a gente marcou uma reunião, a gente costuma fazer uma reunião por mês a gente gasta aí duas, três horas no sábado, onde a gente tenta integrar as coisas. Tá? Tem vezes que é muito produtivo, tem vezes que não é, isso é normal de tudo quanto é projeto. É, o objetivo que é, vocês também conseguem, se vocês têm uma ideia, consumir um pouco do tempo livre de vocês, vocês também conseguiriam criar qualquer tipo de projeto. Aí na nossa terceira reunião já em abril aparece o Igor, né? auxiliando a gente um pouco na parte também do, do Arduino. O Igor a gente conheceu num evento que teve no SESC de Arduino, né, ele apresentou um projeto dele bacana lá sobre eh, eh, meteorologia, né, ele consegue captar alguns dados de clima e jogar eles para a internet, né, utilizando o Arduino e o Wi-Fi. E aí entrou no projeto com a gente e começou a agregar o conhecimento que ele tinha, a gente também aprendeu com ele. Então, é, hoje, o, o robô da alegria utiliza, não mais Bluetooth, utiliza Wi-Fi para se comunicar através de uma plaquinha que é o SP8266. Né? Muito dessa tecnologia a gente aprendeu né, com o projeto do Igor trabalhando com a gente. Tá? Então, pra, a gente tem que começar a captar o melhor que a gente tem as pessoas para formar um projeto, construir alguma coisa. Aqui está a versão né, do aplicativo C Sharp, que o Diego tinha feito, tá? E aqui também a gente gastou um tempo desenvolvendo aplicativo para celular, né? Na verdade, a gente usou o MIT Apple é Inventor, <coughs> que o Ian já tinha utilizado no projeto dele, a gente aprendeu um pouco disso daí, e aí a gente desenvolveu com ah, o MIT Apple Inventor essa primeira versão. Ainda está usando Bluetooth, né? Você nota ali que tem um botãozinho lá conectar Bluetooth, e aí ele clicava nos botões e as, as faces iam mudando. A face alegre, face triste, por aí vai. Isso a gente está falando de abril de 2016. Né? Surgiu uma preocupação também com o projeto todo, ele é open source e open hardware, a gente tem começado a documentar isso daí. Não dá para ficar só montando, né? a gente precisa criar algum tipo de documentação. E aí a gente começou a utilizar aqui o Fritzing, né? foi até o Igor que fez esse diagrama com o Fritzing, é, que também já está ultrapassado, tem uma versão aí mais atual dele, tá? Que aí a gente tem o controle das cinco matrizes de LEDs, mais né, o módulo Bluetooth aqui, tá? E os dois servos motores que serviriam para controlar os braços do motor. Né? Inicialmente eram dois, hoje a gente está trabalhando aí com quatro servos motores para fazer aí né, o movimento né, dos, dos braços né? Ela já está movimentando os bracinhos dele aí, né? Tudo isso comandado aí de Wi-Fi através do computador, tá? É... <clears throat> Em maio, a gente, como a gente já tinha superado essa fase da parte de eletrônica e também alguma fase de comunicação, né, pô, eu já tenho a forma de comunicar eletrônica e já tenho também uma aplicação que eu consigo de alguma forma de comunicar via Bluetooth e Wi-Fi, né? É, com o dispositivo, no caso, o robô, a gente tem que começar a se preocupar com a parte 3D, com a parte de carenagem. E aí foi começamos a modelar. O Igor de novo nos ajudou bastante a fazer essa modelagem Aqui a gente, se tinha utilizado AutoCAD 123, né? 123 Design. 123 Design, né? Fazer esse primeiro uh, esboço aí. E esse é o nosso objetivo. O objetivo do robô é que ele chegue, de certa forma, e fique assim. Tá? Hoje a gente está nessa fase aqui do robô que hoje está faltando fazer essa carenagem dele, fazer esse fechamento dele, além do controle aí de, de, de algumas rodas para fazer ele se movimentar. Hoje ele é estático, ele fica parado que ele está aqui em cima da mesa. Tá? Uh, <clears throat> em maio também começou a surgir uma necessidade, né? Antes a gente, a gente falou, eu falei para vocês que a gente já tinha superado a fase de eletrônica, a gente já tinha superado a fase de entender como é que funciona. Mas a gente precisava deixar isso de uma maneira estável. Era um fio para lá, fio para cá, né? Um, uma fita crepe ali e tal, aí surgiu a necessidade de montar o que a gente chama de shield do arduino, que é uma placa que você conecta em cima do arduino. Então ali é um primeiro esboço, né? que a gente estava tá montando um shield para fazer a conexão da, do SP266 e dos servomotores, além da matriz de LEDs. Tá? Hoje já tem uma placa mais bonitinha, quando a gente tiver lá no estante, vocês vão poder ver, né? eu não vou mexer aqui, mas aqui atrás tem um shield bonitinho ali conectado atrás do Arduino. Tá? E a gente está na ansiedade, isso que é bacana também em projetos nesse estilo, vamos dizer assim, que a gente pode chamar que a gente utiliza um estilo maker, né? Você já fala do movimento maker, faça você mesmo. A gente falou, pô, a gente quer ver acontecer, a gente quer ver o formato das coisas. E a gente já tinha uma matriz de LED já meio que montada, e já, já exibindo as fases, aí falou, vamos tirar aquela versão Minecraft e vamos ver como é que ficaria. Então a gente pegou ali um, uma, é, é, uma, uma, circunferência de isopor, né, que ela já é aberta de dois lados, e aí a gente encaixou as matrizes de LEDs ali embaixo, e aí depois fechamos mais ou menos as para ver o efeito que causaria, né, como é que ficaria. Então, futuramente, hoje a gente não tem, mas vai vir aqui uma espécie de um capacete né, ao redor do robô, né, com uma, é, ele, é, é, um acrílico, vamos dizer assim, né, que vai tirar esse efeito que hoje a gente vê ponta a ponta a matriz de LEDs. Quando a gente joga né, um filme na frente da face, essa matriz de LED a gente já não vê tanto, a gente começa a ver só um desenho né, nítido, né, a, a, a, transparecendo a face do robô. Tá? É, a gente também, além da face, a gente queria ver o que O esqueleto do robô. Então, nosso amigo Igor, mais uma vez aí, pegou os acrílicos que ele tinha tal, tá, e tudo mais, e aí ele conseguiu montar os motores Aí, esse vídeo foi o primeiro teste que ele fez. O shield ele já estava bonitinho ali com, com o Arduino. Ele pegou um teste de acrílico, começou a mexer e testar a gente não tinha aplicativo ainda para celular, né? Aqui era mandando eh, através de, de Wi-Fi mesmo, né? Já estava usando Wi-Fi aqui, mas ainda não, não tinha usado o código JavaScript para fazer essa comunicação, né? Mandava sinais separados de Wi-Fi. Tinha um aplicativo que mandava isso, tá? Então, nós estamos aqui em junho de 2016, tá? Em julho de 2016, é, a gente falou, vamos integrar isso, eu tenho a cabeça, né, você tem o esqueleto, vamos juntar essas coisas, vamos começar a trabalhar no aplicativo para controlar né, é, isso daí. Mais uma vez, ressalto, tudo isso dentro do tempo livre que cada um tem, né, que os sei lá, cada um na sua casa, no seu espaço, e aí depois, uma vez por mês, a gente se reunia e <coughs> legal o espaço do Sesc lá, que o Sesc forneceu ali, não sei se o pessoal conhece, e tem lá o chamado ETA, Espaço de Tecnologia e Artes, né, onde né, é um espaço que fica aberto, as pessoas transitam ali por ali, e é bacana porque enquanto a gente está montando, é, vem crianças interagir com a gente, por olhar o robô, vem gente, né, vem pessoas interessadas em tecnologia, assim, ah, você está usando, está usando arzinhos e tal. A gente tem mais duas pessoas que não puderam vir hoje, que estão contribuindo também para o projeto, que a gente conheceu lá através do SESC. Né? Então, a gente precisa desses espaços né? alguns chamam de espaço maker, né? para fomentar essa, essa tecnologia, né? essa criação de tecnologia. Quando as pessoas olham e veem funcionando, elas se sentem motivadas, falam, pô, se os caras conseguiram fazer, eu também consigo fazer, né? Deixa eu começar a me agregar. O Paulo que está aqui também na frente, ele conheceu a gente né, numa reunião dessas aí no SESC. Acho que foi até essa que a gente juntou a cabeça com o esqueleto que foi um desastre, a gente não conseguiu, porque a cabeça era muito grande, ele pendia para frente, né? ele até funcionava, mas eu não tinha que ficar segurando. Né? E aí a gente, durante o mês de julho, foi até o Igor de novo, né? pegou ali, levou a cabeça para casa, né? E aí montou, mas montou só a parte de acrílica, tirou aquele cabeção de, de isopor que tinha e montou uma, uma, uma face de acrílico, né? uma placa de acrílico segurando a matriz de LED para juntar o esqueleto né? à a, ah, a camisa. Uh, um grande ganho que a gente teve em julho também foi na codificação do arduino, codificação do arduino quanto à matriz de LED. Ele tinha um certo delay que mostrava ali na hora de desenhar e aí o, o Igor conseguiu, né, parece que é, montar essas faces de uma maneira bem mais rápida. Essas são todas as faces que o, Arduino, o robô consegue fazer hoje. Todas essas faces foram desenhadas lá atrás pelo Guilherme, né, que trabalha no com o Diego. Ele só montou elas ali e a gente descobriu também, a gente não, foi até mérito do Igor, que antes a gente estava exibindo a matriz genética coluna por coluna e demorava muito para montar a figura. Né? É, montando linha a linha, né? coisa se eu estiver errado, mas montando linha a linha ele fica mais rápido, a gente conseguiu até fazer esse efeito de boca, de, de, dele se comunicar. Né? Como ele falou, a gente quer que o robô fale, ele fica né, com aquela uma espécie de um raiozinho passando ali na boca. Né? Em julho também a gente começou a parte de impressão 3D. A gente falou, pô, a gente tem que começar a fazer a carenagem, vamos começar por onde? E aí surgiu a ideia de começar pelos braços. Né? Os braços são gordinhos ali do robô e tal. E aí o SES casou com o SES desde maio, é, é, acho que foi na verdade maio e junho, eles adquiriram uma impressora 3D, que é a RepRep. Tá? E aí a gente começou a utilizar lá a parte de impressão 3D. Aqui tá? a gente também tem um vídeo falando, mostrando aí ó, a impressão de uma parte do braço. Tá? É uma tecnologia bem bacana, eu não pensei na impressão 3D, né? É, o Igor já tinha uma noção, aprendeu com o pessoal do SESC, depois o pessoal aqui aqui, né, o César está aqui, na Priami, os caras também estavam na mesa com a impressora 3D. A gente desenhou a peça, começou. A gente viu que é uma tecnologia que ainda tem muito a, a melhorar, tá? não é uma coisa perfeita, nem a gente acha que a gente tem a noção da, da impressora de papel, é vou lá né, imprimir vai sair perfeita, tem toda uma, uma certa dificuldade no know-how que é está pedido para a peça sair perfeita. Né? Então, em agosto, até porque a gente começou a trabalhar bastante com 3D, a gente fez uma outra reunião, nossa sexta reunião, que foi lá no espaço Criaqui, lá em São Vicente, com o pessoal da, do Criaqui, onde que eles deram uma explicação melhor de como é que funciona a impressão 3D, cortadora CNC também, eles têm uma cortadora CNC lá, a laser, tá? E, e o cara que é um professor de mecânica, deu, né, deu né, umas dicas, falou, essa estrutura aqui de acrílico não tá legal, vamos tentar fazer de uma maneira diferente e tal. Como eles têm uma impressora lá de CNC, ele falou, ó, oh, tem uma impressora aqui, é, na né, cortadora CNC, é, a gente consegue modelar toda a estrutura de acrílico em MDF, que é o que a gente tem aqui hoje. Explicou qual software que a gente tem que utilizar tal. É, a gente imprimiu uma primeira base lá, né, uma base em MDF, só para fixar uh, uh, o robô no acrílico. O, fizemos o redesenho do, uh, do esqueleto em acrílico mais MDF, né? Então, bom ressaltar isso, toda essa parte mecânica é, tem uma parte digital antes. A gente tem que modelar o objeto, a gente tem que modelar em 3D, tem que modelar em 2D, para depois chegar lá no dispositivo e ele sair impresso. E aí o vídeo que eu vou apresentar para vocês é a, a, o corte dessas peças que a gente está utilizando aí, né? utilizando CNC a laser, muito bacana, corte todo feito a laser, ele vai queimando aí a madeira e vai formando as peças. Daí surgiram novas ideias também, então cada fase né, que a gente tem, naquele esqueleto de acrílico, a gente não tinha como segurar o tablet. Dali surgiu a ideia de criar um suporte e esse suporte ele é variável, porque a gente não sabe, aqui é um tablet de 7 polegadas, mas daria para colocar um de 10 polegadas, daria para colocar até um celular aqui, diminuir um pouquinho e ficaria o celular na barriga do robô. Então, é daí vão surgindo cada vez novas ideias. A nossa última reunião, que foi é, em setembro agora, né, é, toda reunião que a gente faz funciona no segundo sábado do mês. Né? Então, segundo sábado de setembro, a gente se reuniu de novo lá no SESC. Foi até legal que tinha umas crianças lá. A gente já conseguiu desenvolver um primeiro joguinho do robô né? e um módulo de interação. Então, tem um módulo que esse provavelmente vai ficar uh, disponível ali no stand, é um aplicativo no tablet em que você pode uh, selecionar, eu quero a face tal, aí ele mostra a face, quero que ele levante o braço, vai controlar o robô através do, do tablet. E a gente também tem um primeiro joguinho que a gente fez. E aí foi legal que foi espontâneo, duas crianças lá, não sei se elas estavam interessadas ou o pai, porque o cara veio também conversar com sobre o projeto, mas quando elas olharam o robô, elas começaram a brincar espontaneamente. Então, quer dizer, o objetivo que a gente quer é lá no final de atingir, né, crianças com problemas, né, tem um momento ali que elas conseguem se distrair, eu acho que a gente tem uma boa probabilidade de alcançar, realmente chamou uma boa atenção das crianças. Esse é o vídeo do jogo, que é um joguinho que a gente baixou e fez um teste. O Igor conseguiu botar ele para funcionar e adaptar ele com o robô. Né? Mas existem assim, ele outras ideias né, de, de jogos para ele. A gente até estava conversando aqui nos bastidores de conversar com o pessoal do PHP, né, que é um grupo de PHP que vai estar ali também nos, é, nos stands ali apresentando é, deles montar uma espécie de é, SDK, né, o, o, esse pacote de desenvolvimento para o robô da alegria. Né, porque nem sempre o cara vai ter um robô ali para ficar testando a interação né, com o Arduino. Então a ideia é simular o robô em software utilizando PHP. Porque tudo que, que o robô faz é via Wi-Fi. É o Android mandando uma requisição via Wi-Fi, utilizando no caso aqui, por se fosse um pacote é, REST, né? via Wi-Fi para o uh, eh, Arduino e o Arduino processando aquela informação. Então ele recebe lá, sei lá, A, ah, levanta o motor, B, levanta o braço, C, outra face. Né? Então a gente quer que, a gente precisa criar uma versão de software dele, tá? para que, que fomente outras pessoas que gostam de desenvolver games, desenvolvam games para interagir com o robô da alegria. E aí tem N ideias. Uma ideia bacana que a gente estava conversando seria criar um aplicativo para o Android de uma maneira que utilize a câmera do Android que imite uh, os movimentos da criança. A criança levanta a mão, o robô também levanta a mão. Né? Se for mais além disso também, a gente sabe que é possível trabalhar com reconhecimento de face, a criança sorri, o robô sorri, a criança faz uma cara de triste, dá triste, para a gente começar a ter jogos mais interativos, aplicativos mais interativos com o robô. Tá? é, mensagem que eu quero passar para vocês, né? É, gente, faça acontecer. Hoje tem muita tecnologia disponível, internet também, tá? <clears throat> Que na minha época de estudante não tinha, e é, existia um, um, um, gap muito enorme para chegar até você conseguir construir coisas que nem essa que a gente está construindo. E hoje está tudo muito fácil, disponível pela internet, open source vídeos no YouTube. Né? Então, o que a gente tem aqui, eu vou deixar a parte técnica para discutir, se quiser, tiver interesse, a gente vai estar ali. Né? Ah, como é que você fez a comunicação? Como é que você fez aí o motor funcionar de tal jeito tal, e tudo mais? É, eu vou deixar para discutir dessa informação lá, só procurar a gente. Em termos gerais, o que a gente utilizou? A gente utilizou o Arduino Uno, né, que é o o SP8266 que faz aí a parte de Wi-Fi do arduino, uma, plaquinha Max 7219 né? Max 7219 é uma dessas é, matrizes aí, né, de LED. A gente usou HTML5 de jQuery para fazer os aplicativos que a gente tem hoje disponível, né? com exceção do jogo, que o jogo a gente utilizou em Android Studio. E a parte de modelagem toda, 3D, 2D. Né? 3D foi AutoCAD 2.3, o, o 2D na verdade é um outro software. Né? Hã? Draft site. Draft site, né? Que gera lá o, o S. DXF. DXF. Né? É, D, de dado. D DXF é uma extensão do arquivo é para mandar para a cortadora CMC. Né? Toda a documentação a gente está disponibilizando através do GitHub, então tem lá, se você já tem a conta no GitHub, entra ali no GitHub, procura lá Robô da Alegria, tem todo o código fonte, a gente está disponível lá, né, desde o Uno, HTML5, até o jogo lá do Android Studio está lá. A gente tem uma página no Facebook, é o Robô da Alegria, a gente está sempre divulgando quais são as próximas reuniões, né? qual, o que, mais precisa ser feito, ideias, a gente está sempre divulgando. Né? Então, pessoal, participe. Né? Estou abrindo um canal para vocês, entre lá, comece a ajudar a gente. Você vai ganhar aprendendo ao mesmo tempo vai estar tá desenvolvendo um projeto bacana aí que tem um cunho social bem, bem legal. Tá?